Yeah, did I? Yeah. شفاعتك يا بتول عايزين صلاتك على طول نورك يا عدرا يفرحنا لما تطلي علينا احنا نتملى بجمالنا فرحنا لما تطلي علينا احنا نتملى بجمال نورك ونتملي من بخور ونشوف أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام ونشوف أسراب الحمام أسراب بالحمام ونشوف أسراب بالحمام

يسامحنا ويساليه دايما يحرسنا يا مريم يا أم الله انظري لينا احنا خطاه اطلبي يسوع يسامحنا ويساليه دايما يحرسنا دي شفاعتك أقوى شفاعات دي شفاعتك أقوى شفاعات دي شفاعتك أقوى شفاعات دي شفاعتك أقوى شفاعات دي شفاعتك أقوى شفاعات دي شفاعتك أول شفعة يا عذراء يا أم النور زهري لينا زهور يا عذراء يا أم النور زهري لينا زهور عايزين شفاعتك يا بتول عايزين صلاتك على طول يا زهر